За окном метет февраль, Белую одев вуаль, И заметает стежки снега. Ах, как жаль, очень жаль, Навевает он печаль, а вот бы это было нега А вот бы это было нега И слышу я перелетных птиц Что взвиваются выше скал обладаю ниц Почему же я настолько мал? Почему же я настолько мал? В небе полная луна Переливами полна Февраль все сковывает стужей. Мне нужна лишь она, лишь она одна нужна. Таким однажды был простужен. Таким однажды был простужен. И слышу я перелетных что звиваются выше скал. Пред ними я преподаю ниц, почему же я настолько мал? И слышу я перелетных дозвіваються, пише скал, пред ними я преподаю ниц. Почему же я настолько мал? Почему же я настолько мал?